أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini ya Allah, kami tadahkan tangan kami yang kotor dan penuh kehinaan ini ya Allah. Kami tadahkan di kaki-kaki bukit di Jabal Rahmah di padang Arafah ini ya Allah. Tempat yang kami saksikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang menjadi penyaksian penyatuan antara Adam dan juga Hawa ini ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ya Allah sebagaimana Rasulullah dan nabi-nabi yang lain menadahkan tangan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa ibu ayah kami, dosa pasangan kami, suami isteri, dosa anak-anak kami, kaum keluarga kami, jiran tetangga kami, sahabat-sahabat handai kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada jiwa kami, ya Allah, untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang sama, ya Allah. Berikanlah kekuatan iman kepada kami, untuk istiasa taat dan patuh kepadamu dan meninggalkan segala maksiat-maksiat yang engkau tegah, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim sesungguhnya kami hadir ke tanah suci ini untuk melaksanakan ibadat umrah dan ingin kembali kepadamu ya Allah. Kau terimalah amal ibadat kami, kau terimalah tawaf kami, kau terimalah sa'i dan umrah kami ya Allah. Kau terimalah salat kami, terimalah bacaan Quran dan sedekah kami. Terimalah segala amal saleh kami sepanjang kami berada di bumi Makkah dan juga bumi Arafah ini ya Allah. Dalam hati kami memiliki hajat-hajat yang hanya Engkau mengetahuinya ya Allah. Kemakbulkanlah, perkenankanlah hajat-hajat kami hajat-hajat kaum keluarga kami yang disampaikan kepada kami, hajat-hajat doa-doa sahabat-sahabat kami yang mengirimkan doa kepada kami. Ya Allah di tempat yang mustajab, tempat yang makbul doa ini ya Allah, hanya Engkau yang mengetahui isi hati kami ya Allah. Kadang-kadang tidak mampu kami ungkapkan dengan kata-kata ya Allah. Doa yang berada dalam hati kami ini hanya Engkau yang mengetahui ya Allah. Ya Allah kami rayu kepadamu, keperkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami pohon kepadamu ya Allah di bukit ini menjadi saksi ya Allah berhimpunnya semua tetamu-tetamumu ya Allah dalam melaksanakan ibadat haji ya Allah ya Allah kami teringin untuk melaksanakan ibadat haji menyempurnakan rukun Islam kami ya Allah ya Allah rezekikan kami jemputlah kami menjadi tetamumu untuk melaksanakan ibadat haji pada tahun hadapan ya Allah permudahkanlah kami ya Allah mampukanlah kami terimalah kami sebagai hamba-Mu tetamumu untuk melaksanakan ibadat haji pada tahun hadapan ya Allah Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim kau terimalah segala doa kami ya Allah kau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Berikanlah kebaikan sepanjang hidup dunia dan akhirat kami, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anamna wa ilaikal masir. Allahumma, Ya Allah. Sesungguhnya engkau lah yang memiliki hati kami, Ya Allah. Janganlah kau bolak-balikkan hati kami, Ya Allah. Kau terimalah umrah kami, umrah yang mabrur, Ya Allah. Kau jadikanlah kami hambamu yang semakin baik setelah kami pulang ke tanah air nanti, Ya Allah. Janganlah kau uji kami dengan ujian-ujian yang tidak mampu kami tempuhi, Ya Allah. Kau berikanlah kami ujian yang menaikkan darjat kami, Ya Allah. Kau berikanlah kami ujian yang meninggikan kehidupan kami. Kau berikanlah kami ujian yang menjadi kafarah kepada dosa-dosa kami, Ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadat umrah ya Allah. Permudahkanlah umrah kami, permudahkanlah tawaf kami, sa'i kami dan terimalah tahallul kami ya Allah. Jadikanlah umrah ini umrah yang mabrur, umrah yang diterima ya Allah. Umrah yang menjaminkan syurga untuk kami semua ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum